असलकम वरहमल वरक नाजरन कराम आज आपके पास इंतहाई अहम मौजू लेकर हाजिर हुआ हूँ असल में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में जो इंटरनल ऑडिट होता है इंटरनल ऑडिट कहलाता है सोसाइटी का अपना जो है ऑडिटर होता है जो उनके हिसाब को चेक करता है वो हिसाबा चेक करने के बाद में वो तमाम चीज़ें जो है वो मैंने बना के अकाउंट अपने मैनेजमेंट को पेश करता है वहाँ पर वो जो कुछ अगर उसमें चीज़ें सही करनी है वो कहीं कर सकते हैं इसके बाद में फिर वो रिपोर्ट को कबूल कर लेते हैं इसके बाद में जो गवर्नमेंट की तरफ से महकमे की तरफ से जो ऑडिटर आता है वही जो उसने बनाया है वो उनके सामने पेश कर देते हैं यहाँ पर एक बात याद रखने की है पहले तो ये होता था कि सोसाइटी के जो अकाउंटेंट है वही सब कुछ हिसाब किताब बनाता था लेकिन बाद में इसमें बहुत सारे गलतियाँ निकल निकलने लगी सबसे अहम बात तो यह है कि जो अकाउंटेंट रखे जाते हैं या तो वो मैट्रिक पास होता है तो इंटर होता है बड़ी जो तो सोसाइटीज है वहाँ तो फिर क्वालिफाइड वो रखते हैं उनको पता है हिसाब किताब के बारे में कोई गलती ना हो लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता तो इसलिए जो है रजिस्ट्रार साहब ने एक 2011 में उन्होंने एक लेटर निकाला कि जो भी सोसाइटी अपने अकाउंट तैयार करेगी तो चार्टेड अकाउंटेंट से ऑडिट करवा के गवर्नमेंट के उसको ऑडिटर को पेश करेगी तो लिहाजा दोनों में फ़र्क है तो उस फर्क को जो है मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ इसी मौजू पर जो है मैंने एक मजमून लिखा था जो 2017 में इमदा माहनामा इमदाद बहानी में शाये हुआ और उसी को मैं आज आपके सामने पेश कर रहा हूँ है ऑडिटर का किरदार और जिम्मेदारियां बरए इमदाद बाहमी अंजुमानों में गवर्नमेंट ऑडिट और इंटरनल ऑडिट की कानूनी हैसियत क्या है <clears throat> government audit cooperative societies act 2022 की दफ़ा 30 के तहत जो ऑडिट हिसाब की जांच पड़ताल से मुताल है इसमें कहा गया है कि रजिस्ट्रार हर अंजुमन के हिसाब किताब की पड़ताल खुद हर साल कम से कम एक दफ़ा किसी और शख्स से कराएगा जिसको वो एक आम या ख़ास हुक्म के जरिए इस काम के वास्ते मुकर करेगा जो ऑडिट दैली दफ़ा एक के तहत होगा जायदुल करार कर्जाजात के जांच अगर कोई नग और किफालत नामे हों तो उनकी तस्दीक और अंजुमन के असाजात और जिम्मेदारियों के एक अंदाज़ा मालियत पर मुश्तमिल होगा रजिस्ट्रार को या किसी दूसरे शख्स को जो किसी अंजुमन की ऑडिट कर रहा हो इस अंजुमन के कुतुब हिसाबात और वाउचर रसीदात तस्दीक अदायगी तक बिला कैद व शर्त रसाई हासिल होगी गवर्नमेंट ऑडिटर को और इंटरनल ऑडिटर को वो इस अंजुमन पे नफ बकायाजात और किफालत नाम के तस्दीक करने का मजाज होगा हिसाबात की जांच पड़ताल उनके हिसाबात के रजिस्टरों और उनके कारोबार और वाचरों की की जा सकती है जिससे ऑडिटर इस अमल का इतमान करेगा आया बैलेंस शीट कारोबार का सही नक्शा पेश करती है या नहीं करती और हिसाबात में अगर कोई गड़बड़ वाक्य हो हुई तो ऑडिटर इसकी भी निशानदेही करता है <clears throat> गलतियों का सुराग लगाना गलतियों का सुराग लगाने के सिलसिले में ये बात याद रखनी चाहिए कि जो गलतियां पहले नज़र तहरीर की गलतियां मालूम हो अक्सर अवकात धोखा दी जाती हैं धोखे वो फ्रेब की निशानदेही करती इसलिए ऑडिटर का ये फर्ज है जब हर गलती का सबब का मुआयना करे कहा वो बजाय कितनी ही मामूली क्यों ना नजर आए तर्क के फेल की गलतियां इस वक्त पजीर होती हैं जब किसी मामले को मुकम्मल तौर पर या जज्वी तौर पर रजिस्टर नहीं किया जाता इसका सुराग लगाना बहुत मुश्किल होता है और उनका सुराग इस वक्त तक नहीं लगाया जा सकता जब तक गुज्त सालों के रिकॉर्ड का तकबुल नहीं किया जाता <clears throat> इंटरनल ऑडिट अंदरूनी <clears throat> अंजुमन के कवायद जवाब की दफ़ा सतहत्तर के तहत हुकूमत की जानब से जांच पड़ताल ऑडिट शुरू करने से पहले इजलास में अंजुमन भी एक ऑडिट का तकर करेगी जो कमेटी के तैयार करदा हिसाब की जांच पड़ताल करेगा और सालाना फहरिस्तों का मुआयना करेगा और हिसाब से उनकी तस्दीक करने के बाद दस्तखत करेगा मैंने हिसाबात जो कानून के मुताबिक सही या हैं अगर वो महसूस करेगा जो हिसाबात गलत हैं या वो कानून के मुताबिक नहीं हैं तो वो अंजुमन को इसके चला देगा ऑडिटर को इस बात का हक हासिल होगा कि वो कोई भी कागज या दस्तावेजा तलब करे इसका मायना करे और किसी ऐसी बात की इतला अंजुमन को करो जो इसकी नज़र में ज़रूरी हो <clears throat> यह बात बहुत तलब है कि ना है कि ना कानून इमदाद बाहमी और अंजुमन के बायलाज ने यह कहीं नहीं लिखा है रिहायशी अंजुमन ने चार्टर्ड अकाउंटेंट से हिसाब की जांच पड़ताल करवाए इसलिए तजुर्बेकार और सनद होते हैं लेकिन दस से में से आठ चार्टर्ड अकाउंटेंट कानून इमदाद बामी और अंजुमन की बाइलास के उसूलों और तरीक़ार से वाकिफ नहीं होते आजकल ये देखने में आया है कि चाहे गवर्नमेंट ऑडिटर हो या इंटरनल ऑडिटर चार्टेड अकाउंटेंट हो जांच पड़ताल के बाद जो भी गलतियां नजर आती हैं अंजुमन की इंतजामिया तो नहीं बताते बताते ना उन गलतियों को ठीक करवाते अपनी तरफ से ऑडिट रिपोर्ट सोसाइटी के सेक्रेटरी के हवाले कर देते हैं जो कानूनी और अखलाक ही अपने मनसब से हटकर काम करना नामनासिब है अंजुमन की इंतज़ामिया इस बात से मुतमिन है कि हमारे हिसाब सही हैं और ये बात भी अहम है कि ख़ास तौर पर अंजुमन के सेक्रेटरी और चेयरमैन को भी हिसाब के बारे में खातिर खा इन होना चाहिए सिर्फ अंजुमन के अकाउंट पर भरोसा करना बहुत बड़ी गलती है अक्सर अंजुमन ईमानदारी दयानंदारी से अंजुमन के हिसाब तैयार करवाते हैं लेकिन हिसाब गलत तरीके कार के तैयार होने की वजह से अपना विकार खो देती हैं तो इसके ऊपर तमाम सोसाइटीज़ के इंतज़ामिया को चाहिए कि वो गौर करें एक ऑडिटर को जो क्वालिफाइड हो उसको मुकर करें अकाउंटेंट के हैसियत से भी और चार्टेड अकाउंटेंट के के लिए से भी आप उनसे ऑडिट करवाएं हिसाब किताब इसलिए कि इसमें अगर एक ख्वाहिश का फ़र्का हो तो आपको हिसाब देना पड़ता है और अल्लाह के पास भी इसका आपको जवाब देना पड़ता है तो इस बात का ख्याल रखिए और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ताकि ये वीडियोस आपको बर मिल सके असलकम रहमतुल्लाहि व बरकू